Il Consorzio per lo sviluppo del Polesine è un ente che è nato nel 63 per aiutare la ricrescita del territorio polesano. Noi siamo un ente che ha come soci la provincia di Rovigo, la Camera di Commercio di Rovigo e tutti i comuni che insistono su quel territorio. Il nostro compito, come dicevo, è quello di creare opportunità di insediamento, eh, di investimento, ma soprattutto per realizzare progetti che vedano coinvolti eh, tutti questi enti eh, nella, nella sua formazione. Siamo venuti a Francoforte per poter spiegare, far conoscere agli eh, amici che operano in questi settori, turismo, attività produttive, cosa il Polesine può eh, offrire, sia sotto il profilo dell'imprenditoria, quindi il nostro territorio come aree dove poter fare degli investimenti e eh, sia sotto profilo turistico perché crediamo che questo territorio sia poco conosciuto proprio per le proprie capacità di offerta sia turistica che imprenditoriale. Tre tipi di settore diciamo, di distretto. Abbiamo il distretto della giostra, quindi posizionato nella parte, che noi chiamiamo Alto Polesine, eh, quello che confina con la zona di Lombarda, Mantovana, e sono oh, imprese che producono giostre per eh, i parchi giochi. Parchi giochi realizzati un po' in tutto il mondo, sono non per dire i primi nel mondo come produzione di eh, questa tecnologia. Chiaramente una tecnologia che oltre alla produzione ha alla, alla base una forte ricerca. Poi abbiamo il distretto della Scarpa, che è un distretto molto più vasto della nostra provincia, e, ma lì noi abbiamo le imprese che producono scarpe per i migliori marchi mondiali. E infine abbiamo il distretto della pesca, che mette insieme una serie di imprese dalla coltivazione e produzione fatta nel nostro territorio, al uh, eh, confezionamento e lavorazione, alla commercializzazione. È un'area che ad esempio produce quasi il 70% della produzione di mitili, consumati in Italia. Ha un'area particolare anche sotto profilo agricolo perché noi abbiamo varie imprese che producono eh, la cosiddetta quarta gamma, quindi il prodotto agricolo raccolto, lavorato e confezionato per ridurre i tempi diciamo, di lavorazione che le famiglie devono affrontare. Dall'altro abbiamo il eh, tema diciamo, della eh, produzione di alcuni prodotti che sono riconosciuti dall'Unione Europea con il marchio IGP. Uno di questi, molto importante, è il riso. Noi abbiamo un'area dove produciamo riso di notevole qualità. È un prodotto molto di nicchia, è un prodotto che ha, mantiene la cottura in maniera eccezionale e non vi sono risi nel mondo che possono competere con questo. Oltre alle aree produttive, eh, la copertura in larga banda, le infrastrutture, noi siamo un territorio ad esempio che ha eh, le tre modalità di trasporto, sia quello su ruota, quello ferroviario, ma anche quello su acqua. Oggi possiamo dire che l'85% della nostra provincia è coperta da, uh, da questo sistema, che viaggia però su diversi canali, non solo su fibra ottica, perché fibra ottica sappiamo che ha un problema che non può raggiungere tutti, ma utilizzando proprio lo strumento della, eh, della fibra ottica collegata alle antenne che abbiamo posizionato sul territorio, con uh, eh, l'Iperlan e con i wireless noi riusciamo a coprire quasi tutto il territorio della provincia di Rovego. Naturalmente è una, sistema che eh, è molto, molto importante per le imprese se oggi vogliono competere con eh, il mercato mondiale. Infatti noi abbiamo le nostre più importanti imprese che già fruiscono di oltre 20 mega eh, di, di, banda a disposizione e riescono in questo modo a dialogare, a trasferire informazioni, a ricevere informazioni in tutto il mondo e quindi competere con le altre imprese che oggi la globalizzazione eh, ci mette a confrontarci. Noi abbiamo anche un territorio però che eh, sta lavorando molto per il riconoscimento di area turistica di notevole spessore. Eh, un po' tutto il territorio della provincia di Rovigo, eh, noi amiamo chiamarlo, un museo, è un museo aperto, eh, ma in particolare nel Delta del Po noi abbiamo il Parco Naturale al Delta del Po del Veneto eh, che offre risposte sotto questo profilo di notevole spessore ma noi come consorzio di sviluppo, proprio agendo in nome per conto dei comuni, stiamo realizzando, abbiamo già realizzato e stiamo completando i più grandi percorsi ciclabili che esistono in Europa. L'ultimo è quello che interessa il cosiddetto anello delle Alpi, che interessa Austria, Germania e l'Italia, eh, di un percorso ciclabile che fa questo anello, scende dal Garda e arriva tramite l'Adige al mare. Ecco, noi stiamo realizzando l'ultima l'ultima parte per poi offrire eh, proprio agli amanti della bicicletta che sono eh, tutti cittadini dei paesi nordici, eh, centro Europa, ma anche in Italia ormai sta prendendo molto piede questa modalità di visitare il territorio. il nostro è un territorio molto particolare perché come amo dire girando sull'argine noi potremmo vedere nuotare i pesci e gli uccelli alla stessa altezza.